Soy Jaime Duende. No más pobres, no más gordos. Jaime Duende, presidente. Ay, pues quedó todo dar el spot de mi campaña. Ay, estoy muy orgullosa de ti. Sé que vas a hacer un excelente papel. Así es. Yo nací para servir al pueblo. Y por eso, como candidato a la presidencia, voy a estar muy cerca de él. ¡Qué importante se oye! ¡Candidato a la presidencia! Efectivamente, Concha. Y esa es una responsabilidad que debo hacer frente con dos cosas. Entusiasmo y tequila. Ay, no, Gordon, no tomes. Es tu primer meeting de campaña. No vaya a ser que te ponga borracho. ¿Y cómo crees que voy a andar soportando abrazar gordas, pobres e indígenas? Pues borracho, obviamente. Pues sí. Lo bueno es que ya vas a terminar con la pobreza. Es una de mis propuestas de campaña. De hecho, se la platiqué al pseudo pseudoperiodista ese de Javier Solórzano y le encantó mi idea. Estamos con el candidato Jaime Duende de Góngora y Góngora. Señor Jaime Duende, ¿cómo está usted? Bien, bien, bien, Buenas tardes. ¿Qué tal? Oiga, ¿usted cómo, qué haría con los pobres, eh? Ah, no, pues mira, fácil. Para eliminar la pobreza del país, mira, vamos a agarrar un camión de Redilas, nos vamos a ir ahí a Nesa y esos lugares de pobretones. Y cuando estén todos saliendo de la escuela, les dejamos ir la carrocería de frente. Y mira, en unos cuatro días tengo estimado acabar como con 2.500 pobres. Luego lo repetimos en Chiapas, Oaxaca y acabamos la pobreza. ¿Cómo la ve? Este, pues bueno. ¿Y, y qué va a hacer con el dinero, con los 50 millones de pesos? ¿Tú me los diste? Si tú no me los das, no me los quites, ¿ok? No me han despidido. ¿Quién se los dio? No eres mi padre. ¿Quién se los dio? Yo no le rindo cuentas ni a Santa Claus. Ábrete, pseudo periodista. Ay, este viejito no paraba de alabarme. Seguramente va a querer un favor cuando sea presidente. Señor candidato, ya podemos irnos al meeting. A ver, a ver, a ver. Tú a mí no me das órdenes. Tú eres mi gato, aquí el candidato soy yo. Tú estás para servirme, para cuidarme, para entrometerte entre una bala y yo si es que alguien me dispara y para besarme los pies, ¿está claro? Sí, sí, señor. ¿Podemos irnos ahora? ¿No se te olvida algo? No, aquí ya tengo su discurso, las pancartas ya están colgadas y en la camioneta ya están las despensas. Ah, solo te falta besarme los pies. <laughs> ¿No es broma? No. Habla en serio. lo siento, pero mi dignidad no me permite hacer eso. ¡Ah, no! Entonces seguramente te querrás ir con los perdedores del partido ese que tienen una muchacha que parece chango de candidato para que siga siendo el perdedor que siempre ha sido. Está bien. No, así no. Lámelo, así. Bien. Así, exacto. Eso, métele mordida. ¡Ay, ja! bien. bien, bien, bien, bien, Ahora sí, vámonos con la ñeriza. ¡Órale! Gracias. Señor candidato, mi abuelita está muy enferma. Gastamos mucho en las medicinas. A ver, ¿cuál es tu abuelita? ¡Ay, por Dios, niña! No andas gastando medicinas en este tamal. Está a punto de morir, le queda 10 minutos de vida. Por favor, sáquenla de aquí. No voy a hacer que se muera en mi meeting y después me echen la culpa. Señor candidato, yo no tengo trabajo, ni tengo para darle de comer a mi familia, señor. No te preocupes, yo te voy a dar trabajo. Y lo que prometo, lo cumplo. Límpiame los pies. Ahora aquí a Kong, por favor. Muy bien, denle una torta a este hombre, ha trabajado y se lo merece. Bueno, denle media porque no lo hizo muy bien, le dejó un poco sucio el zapato a mi compañero. Señor candidato, señor candidato, yo laboro pequeña, tengo mucha hambre. Ah, no se preocupe, madre mía, yo la voy a alimentar. ¡Una lata de frijoles! Órale, trágale, ahí tienes, cómaselos. Están en el suelo. ¿Ah, no los quieres? No importa, los piso. No, no, no, sí, sí. Entonces cómetelo todo. Órale. Gracias. Échelos, cómaselos. Que aquí no hay perro, ¿eh? Que ando limpiando estas porquerías. Además, los perros no comen esto. señor, ya tenemos que pasar al teflete. Ay, no me molestes. que no ves que estoy con mi pueblo? Pésame la mano. Órale. Señorita, ¿me puedo tomar una foto con usted? sí. Ay, qué rico. Otra, otra. Ay, qué sabroso. Gracias. Yo también puedo tomar una foto con usted. No, estás horrenda, quítate. Ahora sí, es momento de ir a mi discurso. Nada no, para allá. Bienvenido, bienvenido. ¿Qué intentará el hombre con el arma? ¿Será Jaime Duen de presidente? Descúbrelo en el desenlace de este capítulo de Jaime Duen por zaresdeluniverso.com. Vete, vete. Vete. Dale, Vete. Tómame, con, mis